You sudah dikatakan menganggur, rumah tangga. Ah, itu macam itulah. Aku tahu macam itulah. Kan? Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy ya. Oke cuy, udah berapa hari ya kita nggak buat video dikarenakan hujan terus cuy ya. Mulai dari, sudah 4 hari ya, 4 hari, 3 hari ya, hujan terus cuy. Ada hujan yang sampai 24 jam, wah. Oh. Makanya saya was-was aja cuy dan kalau saya membuat video pasti yang terdengar itu suara hujan saja gitu ya. Apalagi saya dekat banget dengan plafon jadi nggak ada suara saya yang terdengar sama sekali cuy ya oke dan kali ini kesempatan banget saya baru bangun dan saya lihat cuaca alhamdulillah bisa gitu ya eh, nggak ada hujan dan sebelum hujannya turun, saya sempatkan untuk membuat video reaksi ini cuy ya. Dan sebelum kita lanjut, buat koran semua bantu like-nya cuy ya, bantu komentar di bawah layaknya video kemarin. Wah, saya salut banget ya. Saya cakap bantu komen dan like-nya dan akhirnya dikabulkan. Itu yang saya suka banget ya. Mengapa saya nggak minta gitu? Minta dari dahulu video-video pertama saya cuy ya. Oke, kali ini saya akan mereaksi lagi ustadz favorit saya cuy ya. Saya nggak tahu ustadz favorit koran juga kah atau ustadz tempat khusus ustaz favorit saya je ya. Sebagai orang Indonesia, ini adalah ustaz favorit saya yang ada di Malaysia je ya. Yang mana kita akan mereaksi dakwah atau ceramah singkat dari ustaz Syamsul Debat je ya. Dan judul videonya yang akan kita react kali ini itu adalah Lawa Abang jangan tengok janda Ustaz Syamsul Debat Oke dan langsung aja cuy ya Tanpa banyak cakap lagi Jom kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Tu sebab saya balik ke rumah kan balik ke rumah keberkatan rumah tangga <clears throat> kita buat benda-benda baik orang oh, biasa tak buat cakap bulan Syakban ni kena kita kena buat benda baik kita ngaji sama-sama Tunggu ini, ini di acara mana ini cuy Wah ini nama asli Ustaz ya Ustaz Syamsul Amri Ismail Oh ternyata ini nama asli Ustadz ya Samsul Amri Ismail ternyata cuy Awak baca, abang semak. Abang baca, awak semak. Ha, buat kita semayang malam. Azam ni azam. Lepas tu balik rumah, janganlah terperanjat-terperanjat lagi. Bagi salam. Eh, yeah, yeah. Ya. rumah orang dah kahwin kan, atas bumbung tu. Ada seko jin jago. Memang kita tak nampak. Kalau nampak, dah lama pindah rumah dah. <laughs> Kan? ya benar tapi ya, kerja eh bila suami bila suami keluar kan assalamualaikum salam bang pergi kerja ibu pergi kerja doa yang elok-elok bang pergi kerja elok-elok eh bang saya doakan abang selamat pagi dan selamat balik ya, saya akan masakkan lauk kegemaran abang <laughs> cepat cakap eh kan gayo kan. Cuba lah kan eh. yang laki tu tengah tangan tu kan tak pernah panah kan eh, tengok ni kan Hei eh, Chania lah, gaya kau tak jadi Dia kerja dah Tak ada lah maknanya Abang pergi elok Ni tak Belum pun dah bagi warning Dia jaga kat luar ha? Jangan yeah. Ya. tengok janda Janda <laughs> Laki dia langsung tak terfikir pasal janda Dia ada Lasa sabut tadi Makbul Makbul Makbul <laughs> Makbul Bila keluar kat bus stop tu Bersusun janda tu <laughs> Bersusun ha, kan? Tu sebab doa yang elok-elok Balik rumah bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi yeah. Isteri sambut dah. Waalaikumsalam. Abang masuk bang macam tu. Ha. Bola lagi. Yeah. Bola Sambutan isteri. Iyo. Bola Layan suami. Tapi janganlah tahu. Tapi setiap kali bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lari jin tu tadi. Sebab jin tu bila suami keluar, dia pun pergi ke hati perempuan. Kau jayolah laki kau tu. Tak ya tak tidak pergi kerja. Lain macam wangi eh. Itu yang dia telefon tu. Hello. Abang kat mana tu? Kau buta kau tak nampak demi kerja. Faham tak? Dia bisikkan was-was kat hati perempuan. Tu sebab Tunggu ya. Kalau soal uh, telefon ya. Uh, ini mungkin kisah nyata je ya. Benar, benar saya nggak tahu ini uh, secara kebetulan kah atau memang nyata gitu. Tapi ada teman saya uh, teman saya yang sudah berkeluarga juga uh, merasakan hal ini, cuy. Merasakan hal ini, udah punya anak pun, tapi uh, kemanapun suaminya pergi pasti <laughs> di call kemana? Di call terus cuy, ya, di call terus Bila balik pergi salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Siap pagi bagi salam Jauh lagi setan tu Tapi janganlah tahu pun lah Saya jumpa ya bagi salam Masuk eh, Assalamualaikum Pergi dapur nak ambil air Tersebut Assalamualaikum Ayuh tak berhenti lah orang tua ni <laughs> Sampai kat orang tamu tersompak lagi Assalam Apalah kena abah ni Ya Allah Akbar Naik eh, basuh beli air Mandilah mau buka pintu beli air Assalam Jauh botol lagi jin tu <laughs> Kan tapi sudah dah Dah bini tak boleh tidur Tak kabil, kabil, tak kabil, kabil Apa lah kona laki dan Apa lah kona laki Bang, bang, bangun bang Bangun bang Apa dia? Assalamualaikum Kembali Dah pula bagi salam kan ah, Tak kira lah kan Tak kira ha, Bagi salam Iya Kita bagi yang terbaik Bagi yang terbaik Cakap elok-elok kan Cakap elok-elok Bang ah. Tapi sebelum kahwin tu tengok Tu sebabnya kita kalau Facebook kan Kita boleh cakap uh, good luck, hey, eh, happy start, birthday, jaga baik-baik. Kan? Tapi kat rumah tak cakap macam tu pun. Dengan suami tak cakap, abang baik-baik kerja, good luck dengan penggambaran hari ini. Oh sayang Akan kulaksanakan apa jua doamu itu Dah ada tak tak do. Tapi jago-jago Jangan sibuk nengok. Bener-bener ya Kenapa kita kalau menuliskan status Atau sebuah postingan Di sosial media Jarang kita sebutkan secara langsung Buat pasangan kita Atau menyebutkan langsung kepada orang-orang yang kita ingin ucapkan gitu ya. Sudah contoh kecil aja ulang tahun aja ya. Wih selamat ulang tahun itu susah banget. Tapi kalau melalui sosial media gitu, chat atau WhatsApp bagaimanapun cuy, gampang banget. Kenapa ya? Saya juga tertanya-tanya apa soal itu cuy. Oh, Facebook ex girlfriend. Apa? Facebook. Kita, kita, kita ada tak tak do. Tapi jago-jago, jangan sibuk nengok Facebook ex-girlfriend. Ex-girlfriend? Mula dia tengok. I status dia. Ini grup ke atau apa? Facebook ex-girlfriend? Singular. <laughs> singular. Yang ni ada plural. Singular. Tak boleh, tak boleh. Singular, singular. singular. Ah, lepas tu perempuan kan. Lepas tu bolehkah kita berjumpa buat kali terakhir? Jangan jumpa penyakit. <laughs> Tentang tak? Dalam tu kawan-kawan sudahlah dah berjumpa. Belum berjumpa mulalah perempuan tu. Saya sebolehnya tak naklah mengganggu rumah tangga orang lain. Eh, eh, Yang lelaki itu tak pasal-pasal jadi Jaluddin Hasan. Well. you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga. Ah, itu macam itulah. Itu macam itulah. Kan? Kan? Ustadz ini sebenarnya cocoknya jadi pelakon sih Ju ya Banyak yang tim siapa ya? ya Yang lelaki yeah, kita ya. pasal-pasal yeah. jadi Jaluruddin Hasan yeah, yeah. Well <laughs> Jaluruddin Hasan apa You tidak dikatakan mengganggu rumah tangga Ah, sudah jemputlah, sudah jemputlah Kan, penyakit tu jangan kan Ha, kan bahaya, bahaya. Tu semua lah tu kan WhatsApp apa semua kan ha, jaga eh. Kemudian seterusnya pemakan riba. Ha, pun Allah Taala tak ampunkan dosa dia. Kan bagi pinjam kat kawan-kawan ada interest lagi tauk daripada ahlong. Pinjamlah ke Angah ke, Cik ke, acik ke kan. Ahlong. Ha, ya? Cina ya? yang kalau enggak salah ya. Orang buat, lepas, pasal tu kadang hidup susah sekarang. Orang lelaki bagilah ke isteri. Kan bagi sumangan. Bulan puasa ni yang paling mustahak, yang paling utama keluarga kita. Ya, ya, ya. Yang menyahut seruan penceramah semalam. Mai sini. Dengan ini, ni duit buku simpanan abang ni. Dalam ni taklah banyak, ada dalam 20 ribu. Kau ambil lah semua. Setuju tak? Hosah lah mata bintang. ni. Ingat bagi 20 ribu, cakap lah tak apalah abang. Abang jago saya cukup macam tu. Ha? <laughs> Ah, ya. Yeah yang perempuan ini perempuan yang sebelah sini jemaah perempuan ya dia santuy aja bila <laughs> setuju oh ah, dore kan, setuju dah ya. ni ha, ah, ambil lah dalam lima ribu ni ah, kau buat belanja apa perangai perempuan lepas tu dah mula dia tekun anak eh. kau orang semua balik dore abah kau dah nampak tanda dah tak boleh pula baik-baik la ilaha illallah ni mood bukan syakban ni jangan terperanjat orang memang buat baik <laughs> kan okay, okay. buat baik daripada bulan rajab bulan syakban buat baik sampai bawa pada ramadan memang dah ready baik eh. bukan tiba-tiba terperanjat bulan puasa kan orang tak terperanjat kan bila nampak sebab semua orang nak buat baik kemudian membuat fitnah tidak diampunkan lagi suka bermusyawarah tu saya dah cerita dah ya eh? saya dah cerita dalam episod lepas menipu dalam berniaga kemudian memutuskan silaturahim jadi pada bulan Syaban ini, yang ni rebutlah peluang. Ini rawan banget sih. Rebutlah dengan peluang dengan menipu. Sebab apa? Dengan peluang-peluang yang kita ada bukan selalu kita dapat ni macam macam cabutan bonanza. Wah kan kita oh apa apa apa panggil sales jualan runtuh kita kan. Runtuh oi. Pau robot orang lelaki tak tahu nak boleh apa. Sudah dia pun duduk okay Ni orang lelaki dia jago tau kalau perempuan tiba cakap abang kasut abang ni kau dah tukar ni itu tu kan kasut kita sebenarnya. Yo, bang kasut abang ni kena kasut. tukar. Yo ko, yo ko. Okey tak. Sendal ya. Tak apa Selipa. nanti abang beli. Abang jangan ada. Bagi bawa saya. Abang kata apa-apa yang abang pilih. Muslihat, muslihat. <laughs> harus dibawa ni. Dia harus ikut Sampai ke shopping komplek kan. Kan? Kita pun cari. eh. Kumpul. Tak ada yang suai. Lah. Tak apa, tak apa. Tak apa, bang. Abang, Kajak ni saya datang. Saya tengah pilih kasut saya. Makan ha, tak? Dia yang cari. Lepas tu abang kat mana? Abang ada sini. Ha, lah kat kaunter ni bayar. Lah, aku nak bayar pula. Kan? Hmm, kita sudah orang lelaki tak ya juga. Capai lah suar dalam tu. Boleh daripada tak ada kan? Boleh suar dalam. Iya. Yeah. Orang lelaki ni kan berzuhud tau. Cuma tanya dia. Suar dalam setahun tahu berapa kali dia tukar. Iya. Yeah. Perasan tak? Perasan tak? Orang lelaki kan suara dalam semua dalam kotak. Perasan tak? Sebab kita mana pernah pilih. Kita Dengan tengok pak beli. Ada banyaknya kalau orang perempuan tu. Tengok bang, ah, ni dia macam cangkal. Ni lah pilih kita. Itu sebab perasan tak? Itu beza lelaki dengan perempuan. Orang lelaki suara dalam ni eh, dalam kotak. Orang perempuan lambat. Kalau letak dalam kotak pun tetap dia kuat tengok. tak apa nak diukur, tak tahu. Tak kira lah. Tapi sumbang lah buatlah kebaikan ya. buat kebaikan ni bulan-bulan buat kebaikan ni bulan-bulan buat kebaikan jaga keluarga kita jaga entiti organisasi kita ni jaga baik-baik sesama kita sebab sesungguhnya Allah Ta'ala buka pintu rahmat buka pintu rezeki buka pintu keampunan minta kepada Allah Ta'ala pada siapa lagi kita nak minta? Bukan mengharap pada manusia, tapi mengharapkan kepada Allah yang Esa. Benar, Jadi, benar. saya rasa cukup sekat itu. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Berakhirnya, habis, ya? sudilah kiranya menyambut. Salam manis dan salam sayang. Daripada saya, Syamsul Debat untuk anda semua. Di mana juga anda berada. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, cuy. Ok cuy itulah tadi dakwah singkat ya Dakwah atau ceramah singkat dari Ustaz Syamsul Debat ya Walaupun video ini singkat cuy Saya mendapatkan hiburan yang cukup apa <laughs> Jujur aja cuy ya, Saya sebenarnya baru bangun gitu ya Karena melihat cuaca bagus jadi cocok banget untuk membuat video gitu ya. Tapi bagi saya cuy ya, kalau kondisi habis bangun tidur, saya itu susah banget untuk ngakak gitu ya. Susah banget untuk terhibur gitu ya durasinya cuma 8 menit lebih gitu ya 8 menit lebih tapi menurut saya ini banyak-banyak pengajaran yang, yang bisa kita dapatkan banyak uh, hiburan yang bisa kita dapatkan terutama buat kita yang sudah berkeluarga cuy ya suami istri pastinya cuy ya perempuan laki-laki <laughs> gitu ya mengapa saya suka banget kalau Ustadz Syamsul debat membahas tentang berumah tangga karena memang yang dibahas Ustadz itu selalu membawa kita benar-benar ke dunia nyata gitu ya memang yang dibahas Ustadz itu benar-benar nyata gitu ya ya walaupun ada berlebihan ya layaknya di film-film tapi di film-film pun juga melakukan itu karena memang mereka selalu melihat atau mendapatkan cerita dari kehidupan yang nyata cuy ya. Oke dan mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman kita yang mengirimkan video ini. Jangan lupa bantu like-nya cuy ya. Bantu komen di bawah bagaimana tanggapan koran tentang ceramah atau dakwah singkat kali ini. Kalau korang punya video lain bisa kirimkan saya linknya di Instagram saya cuy ya. atau kirimkan videonya langsung jadi ya, masalah atau teks aja nama saya di TikTok cuy ya. Jangan lupa follow TikTok saya juga cuy ya karena disitu saya akan membuat live gitu ya. Kita akan eh, ngobrol santuy di TikTok cuy ya. Oke dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya di thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.